мені мұхаммад өлтірді мені мұхаммад өлтірді ей өлбей де жүресің ғой эмнеге кыйгырасың кичине эле чызылып кетиптир анча деле катуу эле эмес го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам ошондо душмандардын сабын аралап кирген аралап кирген өзүнүн качырында эле мен буну билгенмин дейт эгерде бул мухаммад мага түкүрсө деле өлмөкмүн дейт эң баатыры ошо хунейнде анан баягы өздөрүнүн санына ишенип калгандан кийин таянып калгандан кийин алланын тарабынан бұлар ушундай колдоо болуп жардам болуп болгондон кийин аркага чекинген да мына ошондой гана тайкап көрүп анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо душмандардын сабына аралап кирген аралап кирген өзүнүн качырында ва сабатин кайраттуулугу менен күчү менен эрки менен айтып атат анан лака деп ана ибни абдул мутталиб мен пайғамбармын жалғаншы емеспін несі алланың уәдасы пайғамбар менен сіздер қорықпағыла ала жаныма келгіле депші алланың жардамы қолдосы бардығы мен менен мен пайғамбармын ләка деп ана нәбию ләка деп мен жалған айтпай тұрам ана ибни абдул мутталиб абдул мутталибтің баласымын эми өзү чоң атасының атын айтып атат чоң атасынын колунда чоңойгондун себебинен қандай ол мен жалғаншы болып жеңіліп қала тұрған нәрсе емеспін мен шыншылмын алланың жардамы менен жардамға алынған деп айтқаны бұл бір байхақидің риуаятында келеді далаил нубуа деген кітепте урва ибн зубайр радиаллаху анху айтады убай ибн халаф деген бір мушрик болған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қолынан бір адам өлген ошол адамдын аты убай ибн халаф түшүнүктүбү булар меккенин меммин деген курайштеринен эле пайгамбарыбыздын эң катуу душмандары эле канча жамандык кылган эле ушул яум ухуд ухуд күнү айтып калды айна мухаммад эй мухаммад кана деди издеп жүрөт да себеп ага чейин да сөздөр болгон эле мен бұл өзінің атын бағып мұхаммадты көрсем өлтіремін деп жүрген еді пайғамбар хабар жеткеннен кейін пайғамбар айтты мақұл келе берсінші көреміз ким кимди ошон үчүн айна мухаммад деп издейт эле ухуд согушунда азыр өзү айтат да ла нажауту иннажа егер эгерде бул кутулуп кетсе кутулуп кетсе анда мен кутулбаймын ушунчалык айтат анан убай ибн халаф шо атын даярдап пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бадыр соғышында фидия алғанда ошында атай бір атын алып қалған екен дағы жақшылап баққан екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам аға айтты ана ақтулук Аллах, сені мен өлтіремін құда қаласа деді мәреке чоң майдан ғазат пайғамбарымызды көргенде убай яума ухуд ухуд күні шадда убай ибн халаф ала фарасихи атына минді дағы жақшы отырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға чаң апарды мұсылмандардың бір топ адамдар алардың арқасынан пайғамбарымыз айтты жоқ деді сіздер деді қашқыла деді мұны өзі қалап отыр ғой келе берсін деді танаху уәлә тахулу байни уа байна убай ибн халаф мен менен аның ортасында аралашпағыла деді тек қой келсін деді чалуға келсе келсін деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір копьені алды харис ибн симмадан бұл сахаби пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол тез ара турганда ал жалғыз эле эмес экен алар бир чымын учкандай арылар басып келгендей ушундай кылып пайгамбарыбызга чаап келишти да булар айтат татаяру дегени учуп келди дейт алар убай ибн халаф ваман мааху минал куффар тафаррaqu фарина бисур'атин каттуюр ушул канаттуулар учуп келгенде ушундай чаап келишти дейт саллаллаху алейхи alayhi ошоны урду моюнга урду тиги убай ибн халафты мойынға ұрғанда ал атынан жығылып түшті дағы қабырғасының біреусі сынды убай ибн халаф кішкене ошо мындай чызылган екен мойнынан ыйлаган бойдан қиқырған бойдан бақырған бойдан өкірген бойдан кетті құрайышқа мені мұхаммад өлтірді мені мұхаммад өлтірді е өлбей де жүресің ғой эмне кыйкырасың мен мына кичине эле чызылып кетиптир анча деле катуу эле эмес го десе жоқ жоқ сіздер білбейсіңер мына қанша ооруп атат эгерде баардыгыңарга ушу бөліп берсе андан дагы қатығырақ депші ушундай қаты деп бойдан кетті аның анын катуу егер де айтады мен бұны билгенмин дейді. эгерде бул мухаммад мага түкүрсө деле өлмөкмүн дейт мурда эле ушу мен сезіп тұрғанмын дейді анан кетип сариф деген бір жер бар меккеге жақынырақ бұлар ошол ухудтан қайтып атканда барып сарифке барганда ошол жерден өлді. ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сабырдылығы чыдамкайлыгы алланын жолундагы көтөрүмдүүлүгү душмандардын ыза жеткиргендердин баардыгын өзүнө жөн эле жутуп сиңиргендиги боюнча да алла куранда айтады фасбир кама сабара улул русул қандай улуу пайгамбарлар сабыр қылғандай сен дағы сабыр қылған сен шаштырбагын алланы барды алла тағаланың өкімі менен азыр қиыншылық келіп атабы бұға сабырдылық менен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдын алланың жолына сабырдылығы сабырдуулардын дағы үстінен сабырдуу